Los materiales con los que trabajo eh, casi siempre eh, son externos a la... Igual que la inspiración es externa, los materiales suelen ser externos a la, a la propia pintura. Entonces, eh, trato de apropiarme de, materiales generalmente de del mundo de la construcción, como son el cemento, el yeso, el asfalto, para darles ese, ese carácter escultórico o pictórico. Entonces intento buscar los límites del material, modificarlos plásticamente para, para al final generar lo que vendría a ser una pintura. Se puede llamar una pintura o se puede llamar una escultura, un objeto eh, o una fotografía también, porque trabajo mucho con procesos fotográficos. Entonces me interesan mucho esos puntos grises donde no es una cosa ni la otra, sino que está un poquito... Eh, hay una ambigüedad y esa ambigüedad es la que me, la que me resulta interesante. En este juego de capas que, hago siempre está, eh, por un lado, esa, esa cuestión matérica o muy física, eh, y luego está esa cuestión eh, digital o virtual, entonces trato de, equilibrar o, superponer estos, juegos em, y lo hago como, como, con idas y venidas entre la pantalla y el lienzo, entonces siempre estoy como haciendo traducciones, digamos, entre, lo que veo y lo que toco, entre lo que toco y luego cómo, se traduce eso a, una imagen plana. Entonces siempre está también esa tensión entre, entre lo bidimensional y lo tridimensional. Eh, y bueno, me interesa también cómo, cómo comprendemos, el, cómo vemos una imagen o cómo se, cómo se descompone una imagen, eh, digital en este caso, y, al final está compuesta por, capas de color y es un poco también esa, esa, otra vez lo vuelvo a relacionar con, con esa idea de, de, la ciudad como una construcción por capas. Entonces, bueno, el trabajo actual lo que estoy haciendo es un poco es, eh, juntar esa idea de de capas en, una sola obra, eh, que bueno, al final es una pieza híbrida. Eh, justo en el inicio de, esta residencia, eh, yo partía venía con un proyecto para realizar una galería en Australia y a raíz de, unos encuentros con varios artistas de aquí, el proyecto fue creciendo y fue tomando otra dimensión y, creo que es lo, al final lo que me parece más, más interesante de de estas residencias, y es un poco esos diálogos que estuvimos generando los primeros días, modificó también un poco mi, perspectiva hacia la exposición y entonces al final lo que, lo que les propuse fue eh, dejarse inspirar o intervenir de alguna manera. Y aquí ha sido como interesante ese cruce de disciplinas, eh, eh, cómo entra la música, entra el diseño textil y como una, pues simplemente una, una intención de colaboración puede, puede hacer que un proyecto crezca hasta, hasta esto que hemos hecho, que me parece una maravilla y la idea es seguir, de hecho, dándole un poco de, de otra dimensión, moviéndolo por otros sitios, en fin.